Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo anterior a gente achou a GLaDOS e vamos deixar o Cave Johnson falar. If you had any belongings, please pick them up now. We don't want old newspapers and sticks cluttering up the building. For many of you, I realize $60 is an unprecedented windfall, so don't go spending it all on, I don't know, Carolyn, what do these people buy? Tattered hats? dirt? aqui em cima, ó. Pump Station Gama. Vamos ver o que é isso. É. É a morte certa. É pra lá então. beleza, pode pensar aí de boa, Glados. Até você descobrir que você é a Caroline, a gente dá um tempo. Ó, agora a gente ligou o azul, o laranja e o branco. Aí o branco tá jorrando aqui. Vamos descobrir agora o que ele faz. Tá, ele não é, já é o repulsor. Ele não faz a gente andar mais rápido. A gente pode abrir portais com ele. Eu acho que é essa a função dele. Deixa eu ver. Lá também dá. É, não sei. Deixa eu pensar aqui agora o que, que eu preciso fazer. Eu preciso provavelmente subir ali em cima. Vamos ver se é isso mesmo, ó. Aqui não dá. Aqui dá. Beleza, é isso mesmo. O branco, então, ele faz a gente poder abrir portais. Foi fácil. Tem que passar correndo aqui. É, vamos ver. Acho que se não fosse correndo não dava não. Meu novo chefe é um robô. É, a Caroline que deve ser o chefe dele, né? pulei aqui embaixo, que aí fica mais fácil pra mim subir essas plataformas aqui sem cair. Eu tenho que arrumar um jeito de cair aqui em cima. Então eu vou ter que pular em algum lugar. Eu não vejo lugar pra pular. Aí eu criaria um portal ali. Tá, vamos ver o que tem ali embaixo. Tá fechado. Achei que eu tinha descoberto a saída. Vamos subir ali de novo. Tem como eu pular daqui? Tem, eu vou tentar. Ah, descobri. Aquele alvo ali facilitou minha vida, ó. Agora eu vou sair correndo. Beleza. Welcome to the Enrichment Center. Since making test participation mandatory for all employees, the quality of our test subjects has risen dramatically. Employee retention, however, has not. <coughs> As a result, you may have heard we're going to phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though. And the bean counters told me we literally could not afford to buy seven dollars worth of bean rocks, much less seventy million. Bought them anyway, ground them up, mixed them into a gel, and guess what? Ah, ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're going to see if jumping in and out of these new portals can somehow leach the lunar poison out of a man's bloodstream. When I give you lemons, make lemonade. <laughs> Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Carolyn, please bring me more pain pills. É, isso aqui é meio ilimitado, né? Eu posso fazer o que eu quiser praticamente. Eu vou botar um portal aqui. E um portal aqui. Aí, beleza. Aparentemente tem que subir aqui. E eu só tenho esse gel branco. Vamos ver o que dá pra fazer. Será que se eu pular daqui de cima... Não, acho que não é uma boa não. Deixa eu explorar um pouco mais o que tem pra cá. Nada útil. É aqui mesmo, ó. Tem que pular aqui. Como que eu vou fazer isso? Acho que eu consigo subir lá em cima tudo der certo, eu consigo. Vamos ver. Seja aqui. Seja aqui. Aqui. Aqui. Vai subindo. Né? Foi. Beleza. lemon. I'm going get my engineers to invent a combustible lemon that burns your house down. Nossa, descobri isso agora. Se você rolar o scroll do mouse, você tem uma visão melhor. Pra colocar portal, acho que é mais fácil. artificial intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this. And I'm gonna say it on tape so everybody hears it a hundred times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. yeah, put her in my computer. I don't care. All right, test over. you can head on back to your desk. Goodbye, sir. tem um portal aqui. Acho que eu tenho que botar um portal aqui do lado aqui de cima. É, até que foi bem fácil. Eu achei que essa porta aqui abria. aqui e pula. Tá, eu fiz tudo certo, só tem que só que arrumar essa goteira aqui. Laranja, vou colocar um azul. Tá, essa parte aqui foi. Agora como é que eu vou subir ali? Agora tem que subir aqui, eu acho. portal aqui agora. O que, que eu faria com esse portal? já sei. Crio um portal aqui e me jogo daqui de cima. Agora eu vou tirar o portal azul. É, esse aqui parece ser um pouco mais complexo.